zai asara bi abdihi layla tsarkin sarauta ya tabbata ga bawan nan da aka yi tafiya da shi da dare to manzo Allah ce duk a suna babu sunan da ya fi so ka baka sai mai abdullahi bawan Allah saboda sharrafawa da Allah ce bai su bi halin da zai asara bi abdihi ya kara shi zuwa gare shi to saboda haka manzo Allah fi son wannan suna wa rasuli sannan kuma manzo na ne sammaituhu al-mutawakkila sannan ko manzo Allah an ambace shi mai dogaro kuna fahimta wannan hau kafin zuwan manzo Allah ne kika siffar manzo Allah ce kafin zuwan shi an ambace shi dama mutum ne al-mutawakkila mai dogaro me ake nufi dogaro yana dangana da kaɗan duk yadda kaɗan ta zo mai manzo Allah bai dankara eh dogaro ba kar kai ka homa homa duk yadda abu zama ko ɗan tsita shi ka dankara ka sa ba Allah ido laisa bai bazze wala galize wala sakaben bil aswaq sannan kuma bai zama ta ba mai kaushin mu'amala da mutane ba mutum ne mai zafin mu'amala fazzan gani kalbi a shi mutum ne wanda ke linul kan mai zuciya mai tafshi wala zakamin bil aswaq sannan kuma bai bayya zuwa kasuwanni ya tada jijiyar wuya su yi ta rigima a kasuwa wannan ba saboda manzo Allah bace idan ka gaba tera kuki a kasuwa da ta rigima to karkace wannan iya da sifar manzo Allah a ya ɗauko siffa irin shi shedan a yi rigima a yi dambe a yi kuto a dek abin da za a yi wannan tausheganci ne manzo Allah bai haka wala da bi sayyi'ati mithla sannan kuma mummunan abu manzo Allah bai yasa kayyar kwatankwatan shi walakin ya afu wa ya tajawazu sai dai shi yakan yi afuwa sannan kuma ya tsaya walan aka birahu hatta nuqima millatal almutaawwijata ba zai bar ba duniya sai an tsaye da addini wanda yake an karkatar da shi addinin annabi ibrahim alaihissalam addini mai kake to sai zan mutane sun karkatar da shi sun maida shi karkatacce to suka ce mun gani a cikin attaura ba zai bar ba duniya addinin nan da ya karkace sai ya miƙe shi zan sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar zai miƙe shi zan bi an tashi hada Allah ilaha illallah da mutane gaba ɗaya za su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda yake ruwan shi amma ba bisa ne ba duk wani wanda yake musu da adawa ta addini ya tabbata addini mutunci da addinin gaskiya sai dai wata adawa da shaidanci kawai ya fito bihi a ayunan umiyar. sannan kuma za a bude da shi idanu waɗanda suke makabtu tun mutanen duniya a makabce suke suna tafiya a makabce rudin shi ne mana ayunan umiya idanun da suke a makabce to da zuwa su za a bude idan wa summan kunnuwa wanda suke sun kurumce bisa jin gaskiya za a bude gaskiya ta yi ka shiga cikin kunnuwa suna jinta wa kuluban gulban zukata wanda suke an ribe su za a bude suna ta kulubu na gulfun zukata mu ai arba suke to za a yace wannan ribin kowa ya ga gaskiya ta fito ware kala a ɗau bin yasar a ɗau ɗan yasar ya ce wa aka bada ni abul waƙidin lesi abul da lesi ya bani labari annahu sami'a ka'ban shine yaji ka'abu ya kulu yana cewa misalan ma qalabun abdussalam fatan kwatin abin da abdussalam ya faɗa ashe wannan maganar yahuda da dama sun ganta a rubuta a cikin attaura da linjila inda za ka ɗauko bibin na yanzu wannan magana ko kwana ɗaya ba ka ba ko kwana ɗaya saboda ne waɗansu ne kawai su paul su john paul su wane ne su wane ne suka zama suka tsara kayan ba wai wata a taura bace ba ba wata da bace ba ko da ka ga wani abu wanda ya kama da musulunci sai dai ƙa'ida ta addini na musulunci allah ya matsa kansu su ɓace su rubuta abu ah. za ka iya samun waɗansu abubuwa sai daidai da musulunci ko wani abu ya zama hujja gare su cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne amma sun kawo wannan a matsayin mai a matsayin bai san ba abin zai musu kamama kawai a kabarin na zai dubu na au kala wa na abu a wana an abdulmalik ibn umair an zakawan abin salih an kabi fi sadarin awwal muhammadun rasulullah abdul mukhtar labarsun wala gari kan za su bata ma lam arahu kad qabli yawmi manzo Allah ce kafin wannan rana ba to ba gani wannan malaika shi da kansa manzo Allah kafin wannan bai to ba gani wannan malaika qabla qabla yawmi tun gabanin wannan nawa to me ya kawo shi wajen manzo Allah ista'zana rabbahu an yusallima alayya ya nemi izinin ubangijinsa ya ce iya so ya zo ya gaida ne. ko ku gaida manzan Allah ko kar ku gaida shi an kare ba wallahi tallahi in kuna gaida shi ba ku gaida in ma ba ku gaida ba ku kai kasara kashiwa mala'ika da babu mala'ika mai girma irinsa aka ce shi wannan mala'ika inda za a ɗauko ruwan tekun maliya a zuba a kan shi wani gashi ruwa ba zai ba kun san baliya ta eh? kuna ji arzikin baliya tun kana da kaji a da ruwan baliya ruwan baliya to inda za a ɗauko a watsa a kan shi sai an samu gashin da ruwa bai taɓa ba saboda girman shi amma yanayin mai izini ya ce Allah ina so ka bada dama in je in gaida annabi ba wa annabi bai je gaida shi zai zo ya gaida da talakar sarki wace zuwa gidan wani ya gaisuwa to daga ba za ka zama da fi shi is ta zana rabahu an yusallima alayya ya nemi izinin ubangijinsa ya zo ya gayar da ni kala sai ce inna atainaka aw anzalnaka aw anzalnal qur'ana na'am ya lalle kai an sabka ma alƙur'ani ko kuma an baka ƙur'ani abin ya bada, inna atainaka aw anzalna aw anzalna alqur'ana lalle kai an baka alqur'ani ko kuma an sauka ma alqur'ani fasalan wa sakinata sabara sannan kuma shi alqur'ani rabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya sannan kuma shi alqur'ani wato nutsuwa ne sannan kuma alkur'ani ɗaukar haƙuri ne ko kuma kai mai ɗaukar haƙuri ne kai abu saukar alkur'ani kai mai nutsuwa ne sannan kuma kai mai ɗaukar wato haƙuri ne sai ya ce walfurkana wasana sannan kuma shi alkur'ani mai saduwa da juna ne kamar saduwa saduwar juna alkur'ani mai saduwa da juna ne ba kwa ba gane saduwa da juna alƙur'ani mai saduwa da juna ne wata aya tana saduwa da wata wadda kadu wasalina lahumul kaula ka gani la'allahu ya zakaru wasalina lahumul kaula ai mun sadar musu magana sannan kuma mun rarrabe musu ita alƙur'ani mai saduwa da juna ne sannan kuma magana ce wadda take warai